C'est peut-être pas le meilleur endroit pour dormir, mais c'est le meilleur endroit pour se réveiller, ça c'est sûr. Coucou Alors euh, ce matin je suis parti très tôt, on est le 2 aujourd'hui. J'ai dû partir vers 8h et j'ai fait euh, à peine 1 euh, heure, 1 1h30 de stop. Et je suis arrivé directement au début du chemin du, refuge. par contre il pleuvait, donc du coup je suis trempé et, mon sac aussi, donc là j'essaye de faire sécher des trucs. Le problème c'est que ce refuge n'a pas de, de cheminée. Donc euh, j'ai trouvé cette solution là pour l'instant. Et des bougies sous une chaise en métal. Donc j'essaie de faire chauffer des chaussettes là parce que parce que pour l'instant je marche avec des sacs poubelles. Et, voilà, c'est tout. Donc ici voilà la voilà la pièce principale avec une vue à 180 degrés qui devrait être pas mal pour le coucher de soleil. Par là, il y a, y a quelques restes de nourriture. Ici, on a une petite pièce avec une trousse de secours. Ici, il y a un lit double, un lit simple, et puis euh, mon sac qui est trempé. C'est tout. Voilà. Parfait. Ça devrait marcher. J'essaie de faire sécher mon pull aussi en même temps. Ça marche plutôt bien. J'ai fait sécher mon blouson, du coup maintenant je suis à peu près au chaud. Voilà. y a deux filles qui sont passées casser la croûte tout à l'heure. On a discuté un peu, c'était drôle. Et euh, maintenant, je me retrouve encore tout seul. Je sais pas s'il y aura du monde ce soir. Franchement, j'espère que non. Je préfère rester tout seul. C'est vraiment sympa ici. C'est calme. Il n'y a personne. <laughs> Donc, euh, mes chaussures sont presque sèches. J'ai rajouté des bougies ça va bientôt sécher parce que je commence à avoir très très froid aux pieds là. Et euh, quant à mon sac de couchage, il est presque sec aussi. Bon, non, pas vraiment en fait. Ouais, non, il est pas vraiment sec. Mes pantalons sont trempés. Euh, ça, ça ne sert absolument à rien. Et mon sac est trempé lui aussi. Donc euh, voilà. Compte rendu de la journée. Je suis trempé, mais je suis à l'abri. Bon, sinon bonne nouvelle, euh, le, temps commence à se dégager un peu. Du coup, je commence à voir la vue et c'est absolument extraordinaire. Là-bas en face, on voit les îles, d'autres îles. Par là, on a toute la falaise. C'est la euh, la côte ouest. Et par là, encore des îles au nord. Et on est juste au-dessus de la falaise en fait. Là, juste au bout, ça tombe à pic. Comme ça voilà la vue qu'il y a d'ici. 180 degrés. C'est incroyable. Regardez, il fait tellement froid qu'on peut voir la vapeur d'eau sortir du vêtement. L'air est tellement humide et, froid. voilà, première nuit dans un refuge. À la lueur des chandelles. <laughs> il, fait, froid, mais pas trop. Ça va, dans le sac de couchage, ça peut aller. Donc, euh, une bougie là-bas qui réchauffe mon, mon jean pour demain. J'espère qu'il sera sec. Et voilà mon lit. C'est là que je dors. Donc, euh, bonne nuit. À demain. Il est 8h30 du matin. Je suis réveillé depuis 6h euh, à peu près. J'ai eu le temps de faire mon sac et de me préparer. Donc maintenant j'apprécie la vue. C'est impressionnant. peut-être pas le meilleur endroit pour dormir, mais c'est le meilleur endroit pour se réveiller, ça c'est sûr.